13回目かもうちょっともうちょっとシングルで高橋選手と当たるのは久しぶりだったと思いますけどねまあ久しぶりですよまあしょっちゅうやってるもんですけどねはいタッグはやってました1対1で今日やってみていかがでしょうかあのエルボーやっぱり最初の頃全然強烈で、ね、流れ込みがあるのがちょっと首が揉めそうになったかなってのもあったしやっぱり って表現していいかあれ一回絞ったでしょ絞ったことで彼のその体からにじみ出るそのもっとすごい底力っていうのはちょっと影を潜めかけたかなって気はしましたね今日久々にやってみてまあ新日本プロレスのリングちゃんねやっぱり食事制限してしながらトレーニングしてグッドシェイプを心がける選手が 結構多いほほぼいるというほとんどいるというかねそういう中で彼はなんかそういう道じゃなくなんかこのもともとレスリングの底力知ってますからね体からそのなんか溢れんでるパワーっていうのがねより出る体っていうのはあれじゃないと思うよね僕がプロレス業界に引き入れて 岡に見えた可能性っていうのはもっと違うところあるんじゃないかなと、それやっぱ彼が分かった時すごい個性というかその彼にしかできない底力っていうのがリングで披露できて大きさお客さんの度肝を抜くようなねお客さんがそういうファイトができるんじゃないかなとやってみてやっぱり成長してるだけにプラスアーファーを言うとしたらそういうところだなと。はい 本当に俺なんかコッパみじにね吹き飛ばすパワー本来彼の存在能力あるはずなのでそれが一日でも早く開花してほしいと思いますね出てますか危ないなとか、ね、負けそうだなとか思う脅かされたなってあやっぱエルボー強かったですねエルボーボーンってなんか若い選手からなかなか感じえないっていうかね結構そういう打ち合いっていうのは嫌いじゃなくてあの自分からも言っちゃう方なんだけど あれは強烈だそういうもの持ってるんですよ彼がそれ意識してるかしてないか抜きにして、そういう潜在能力があるんですよちなみに今日のメインは、はい、まあそのえー、今やってる海野選手と、吉田選手、うん、若手同士っていうのは、はい、まあある意味でライオンズゲートとしては正しい姿なのかなっいういやそれもそう思うはい、はい、あたりはえ 全然いやしっかりもう目に締めてくれれば、期待期待する部分というのはいやもう期待もちろんもちろん、はい、いやだって毎回ライオンズゲートはねやっぱり簡単な相手とはやらせてくれないとかねライオンズゲートでやっぱり若い選手のね本当に隙を見せようものものので、ね、そこをついてこようとする若い選手ばっかりやらせてやってるんで、ね、だから彼らの力で今日のお客さんを盛り上げればいいんじゃないですかね。 期待値が高ければいいんだけどねやっぱちょっと、えん、残念ながら興行数も多いってことでお客さんの家はいつもよりちょっと弱いかなってのはあるけどそういう来なかったお客さんを後悔させるような試合してほしいね観覧に今も始まって、うん、やってる中でねそれがでやっぱりできたら本当にメインとしてずっとやっていいんじゃないですか、ね、どうですか 以上です